wa taala akan menambah, menambah dan menambah nikmat kepada kita. Wana in kafartum apabila kita kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Inna azabi lasyadid Sesungguhnya azab Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat-sangatlah pedih Maka daripada itu teman-teman sekalian Ketika kita diberikan nikmat yang sangat besar Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap menit Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita Maka jangan sampai kita lupa untuk melakukan syukur ya Untuk istilahnya memanjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah s.a.w senantiasa melakukan salat, memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allahu akbar. Dan kita terkadang banyak lupa. Banyak istilahnya daripada kita ini hanya memikirkan yang kelezatan-kelezatan dunia saja. Ketika kita ya diberikan Allahu akbar, diberikan kebahagiaan, diberikan kesenangan, maka kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita, maka kita kembali kepada Allah memujinya. Allahu akbar minta pertolongan. Allah Subhanahu wa taala suka kepada orang yang ketika dia bahagia dia dekat dengan Allah, ketika dia terpuruk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Oke okay guys, di sini kita akan mereaksi sebuah video Ustaz Badli Syah Alauddin guys daripada Tazkirah Ustaz. Nah, sudah lama kita tidak mereaksi Ustaz Badli Syah Alauddin guys. Nah, di sini berkenaan dengan apa? Jom kita layan videonya. Let's go. Oke okay guys, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Tazkira Ustaz ya Linknya di deskripsi Timur pertanyaan okay. Kenapa orang kita tak nak jadi kaya? Masalah pendidikan oh, ha. Masalah pendidikan Di agama kita ni basicnya Dia tak larang jadi kaya ha. Ini asas Kalau ada ustaz-ustaz beritahu jangan kaya Tak tepat Bukan ha, kata betul. tak betul Tak tepat hmm. Kita tak napi ada orang Kaya tu boleh Abdul Rahman bin Auf kaya Masuk ha. surga merangkak paling kurang dia masuk juga surga. <laughs> Iyalah. Masuk juga merangkak-merangkak pun. Kalau daripada merangkak tidak masuk surga tidak. Duduk tengah-tengah mana kiri tidak kanan tidak lagi susah. Sebab itu carilah harta. Kerjalah bersungguh-sungguh. Betul. Dua ibadah kita takkan mampu buat tanpa harta yang mencukupi. Haji yang kedua zakat. Aha, Haji kalau harta kita tak sampai 9980 tak merasa pergi Mekah. Itu minimum lah 9980 tu Maksimum simpan Minimum simpan di dalam tabung haji Cukup 9980 Automatik dapat tawaran pergi haji Tapi mungkin gilirannya lagi 20 tahun gitu Biasanya gitu ah, okay, Kalau baru okay. baru ada RM20 ah, Itu lagi 60 tahun, 80 tahun 1000 tahun lah saya ingat <laughs> <laughs> Itu haji yang paling bawah Muas susah namanya Bukan Muas lah. susah Muas susah namanya <laughs> Macam tahun ni geng muassasah pergi haji berapa hari? Paling paling lambat dulu 44 hari. Ha. Sekarang 48 hari. Saya jumpa 2 3 jemaah dah pergi 51 hari. Bayangkan 9000 punya pakej 51 hari. Kalau pergi suami isteri tak ada masalah. Kalau pergi suami seorang saja macam mana? Pergi seorang 51 hari, isteri tinggal di Malaysia. Ho, oh, 51 hari. Itu kalau dah 51 hari, masuk hari ke 48 tu saya ingat pegang dinding tak rata dah macam tu. <laughs> tak faham tak apalah nasib lah kau. <laughs> Ada yang blur tak apa tu ahli zikir dia lambat sikit dah faham benda tu. <laughs> ahli zikrullah dia tak faham sikit. Tak rata dah pegang dinding ni berbongo-bongo jadinya. Baik itu nak selesa lagi sikit bayar mahal lah. Itu sebab harta ni sangat mustahak. Itu sebab Nabi kita pun ketika dia sebelum uh, jadi Nabi, dia juga meniaga dan dia juga kaya. Sebab itu dia punya mas kahwin-kahwin dengan Khadijah 25 ekor unta. Ini orang ada duit je boleh bayar mas kahwin begitu. Betul, betul. Unta, lah takdir harga 5,000 seekor, kalau 25 ekor mana Nabi punya mas kahwin 125,000. Ingat dia tak ada duit. Cuma dia kena memilih antara nak jadi Nabi atau nak bisnes. Kalau dia buat dua-dua, rosak. Sebab kalau orang bisnes berdakwah atau orang berdakwah bisnes, dia ada dua cerita yang berbeza. Ha, ha. Mendakwahkan bisnes itu bagus. Membisneskan dakwah itu pun. Ha. Jadi manusia dia nak pilih. Betul, Jadi betul. senang dia pilih dakwah sajalah, tinggalkan perniagaan. Boleh nak meniaga dalam masa sama dia berbisnes, ada ha, dakwah. Tapi payahlah main campur-campur, susah, pening kepala. Senang dia tinggalkan salah satu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memang dalam riwayat dia sahabat yang tak kaya. Dalam cerita kita dengar dia punya baju ada 17 tampalan jahitan. Kita membaca sian Umar miskin. Eh dak, dia baju dia ada 17 tampalan tapi kuda dia paling mahal di tanah Arab. Dia jenis orang, ada jenis orang baju tak kisah. Pakaian tak tak ada masalah. Kenderaan dia particular. Ada orang ah, gitu. Ada ada begitu. Ada orang baju terlampau smart jenis biar apa-apa saya bergaya ni. Baju jangok dengan pesen apa semua. Duit tak ada pun. Naik kenderaan awam, kulu kilin, naik Uber, naik apa, kereta pun tak ada. Tapi jangok, memang smart. Memang ada orang baju tak kisah, tapi kereta mewah. Dia nak selesa travel ke mana-mana. Ah, okay. Maka dalam konteks Omar Al-Khattab, bajunya memang baju murah-murah, beli dia kamda, beli benda begitu, tak kisah. Tapi kereta dia Bentley. Tak main Mercedes. Alpat-alpat kereta buat jenazah je ya, alpat ni. Dia pakai Bentley. Bukan jenazah Islam lah. Jenazah bukan Islam semua kan. Mesti kalau di Tanah Arab tanya Ustaz Usni. S500 buat teksi. Dia ha, pakai Bentley. Dia particular tentang kenderaan. Jadi balik pada kita orang Melayu ni. Tak nak jadi kaya. Masalahnya kerana kita dididik daripada dulu asalkan kaya jahat asalkan kaya jahat saya nak betulkan persepsi tidak carilah kekayaan tapi kekayaan tu bantulah agama kita betul orang macam ni dia akan jadi bukan saja jutawan dunia sampai akhirat dia jadi jutawan Allah Abdul Rahman bin Auf jutawan dunia sampai akhirat dia jadi jutawan 40 unta bawa barang dagangan bergegar Madinah terkejut Aisyah apa saya bergegar ni gempa bumi ke dak umum mukminin Abdul Rahman punya barang dagangan 40 kontena lalu bergegar Madinah lalu ke Aiwi. kata Aisyah patutlah Nabi sebut dia ni esok masuk surga merangkak berlari orang jumpa Abdul Rahman wahai Abdul Rahman berita baik untuk kamu apa hal umum mukminin beritahu Nabi kompeng kau masuk surga. eh, dia cakap macam mana dia kata Abdul Rahman esok masuk surga, tapi dia merangkak sebab apa merangkak harta kau banyak lah nak cek kasta nak dokumen macam-macam Kata, ah, bukanlah sebab tak boleh masuk. Tak, tak apalah. Aku akan pastikan aku masuk surga berlari pulak lepas ini. Eh, awak nak buat macam mana? Dia niat semua 40 kontena masuk dalam Baitul Mah. Dia serah ke mawik 100% <laughs> untuk dijadikan bantuan pada orang Islam. Sekarang dia kata ini barang, aku jadi pertaruhan di akhirat. Aku nak masuk surga berlari pulak kata dia. Allah semua Allah itu Akbar. benda ni, kalau kita asal ada kekayaan, semua boleh buat. Semua boleh buat Cuma sekali lagi masalah pendidikan Saya ni peminat tegar Piramli Tanyalah oh. geng-geng PPZ Dia pun tahulah kalau whatsapp Apa semua gambar Tertahulah siapa kalau muka Piramli Itu tak adalah muka orang lain Saya minat Piramli Tapi ada bak-bak Piramli yang kita tak bersetuju Khususnya dalam bak dia nak mendidik orang Melayu mencari kekayaan kalau puan-puan tuan-tuan bersetuju dengan saya Piramli dia punya filem semua filem dia kalau watak orang kaya tu bukan dia yang lakonkan maka watak orang kaya tu akan jadi jahat sejahat-jahatnya tapi kalau dia yang jadi orang kaya tu baiklah jadi watak tu asal ah. lain yang jahat orang kaya apa buktinya tahun 1955 dia berlakon satu filem nama penarik beca dalam cerita penarik beca dia jadi watak penarik beca hero lah. yang jahat siapa orang kaya marzuki lakonan Udo Omar ataupun Haji Bakir memang jahat asal orang kaya jahat tahun 1960 diarahkan filem yang menjadi masterpiece dia iaitu antara dua darjat Aa. Ah. dia berlakon jadi Ghazali orang kampung kerjanya main gitar main piano main benda itu hero yang jahat tiga orang tengku tengku Mukri Tengku Karim dengan Tengku Hasan lakonan Kuswadinata Ahmad Nispu dengan S. Kadarisman yang jahat semua orang kaya. Hero dia. Pada kerja dia tolak kereta orang tu rosak je. Terus jadi hero je. Orang dah tunang dah benda curi hak orang jahat. Dia didik kan macam ngata piramli keluar blok piramli juga, Tak nak cerita tak betul pendidikan itu. Begitu juga tahun 1961 31 Januari dia buat satu filem Ali Baba Bujang Lapuk. Ah. Yang hero siapa? Ali Baba. Kerja apa? Mana ada kerja? Duduk rumah, ibini marah, kerja malas. Halau dari rumah, dia kata nak kerja macam mana, tulang reput, keren kereng Aziz <laughs> asyik suruh pinjam dengan abang dia. Yang jahat siapa? Kasim Baba. Kasim Baba laku nak es Jahat lah orang kaya. Orang-orang kaya jadi jahat. Tahun 1961, tahun yang sama, bulan Julai, Piramli buat satu lagi filem uh, Seniman Bujang Lapuk. Ah. Dalam watak tersebut yang hero tiga bujang lapuk nak jadi bintang filem. Yang jahat siapa? Tak lain tak bukan Sarip Dol. Samsing kampung dusun, anak orang kaya dalam kampung. Dulu saya pun heran, kenapa anak orang kaya dengan anak penghulu? Mesti jahat. <laughs> kalau dulu, kalau cerita Sri Mersin, anak penghulu semua gangster. <laughs> Sampai sekarang orang pandang, awak ayah kerja apa? Penghulu. <laughs> Mesti jahat dulu punya pemikiran ha. pemikirannya nah, pada jawatan pulu jawatan sebenarnya gini guys kalau istilahnya di kampung juga istilahnya di kehidupan kita juga kalau masa-masa sekolah dulu macam tu lah kalau yang kaya tu mesti dia jadi ketua geng macam tu guys ya dan kita istilahnya yang biasa-biasa aja ditindas pasti gitu Badegah, sekarang tak ada apa dah betul kalau sekarang tahun 1962 Gramli buat satu filem ini masterpiece dia juga lah Ibu mertuaku. Yang hero siapa? Dia lah. Kasim Selamat. Yang jahat siapa? Nyonya Mansur. Lakonan Mak Dara. Eh? Mak Dara lakonan Nyonya Mansur ke Nyonya Mansur? Keliru dalam montur ni. <laughs> Mak Dara lakonan Nyonya Mansur. Okay. Eh, tak, tak, tak. Nyonya Mansur lakonan Mak Dara. Nama dia Mak Dara. Alah Kasim Mak Dara. Punya jahat mak tu, dia bayangkan mak tu. Padahal yang tak betul siapa? Kasim Selamat. Itu kan tunangan orang Dr. Asmadi. Dia pergi moratnya pula dah. Nyanyi sedap-sedap. Yang dia si Sabariah pun tak sabar-sabar. <laughs> Bergolek-golek dengar lagu. Teruja sangat dengar lagu. Jangan tinggal daku pun semua. Akhirnya mengorat. Ingat cerita tu ya. Mengorat-ngorat dapatlah. Benda tu nyonya Mansur marah. Lempar duit. Ambil duit. Kau keluar pada rumah. Kau bukan ketuna aku. Kasim Selamat dapat duit apa dia buat? Ada buat benda elok. Bayar zakat jauh sekali. Dia pergi Pulau Pinang tu. Dah lah tak bayar zakat. Mungkin <laughs> belum cukup sempurna pemilikannya ketika itu. Eh. Tak cukup haul. Dia pergi Pulau Pinang. Dia buat apa di Pulau Pinang? Dia bahan judi. Balik buka YouTube kalau tak percaya lah. Bahan tikam kuda pula dah. Stable kuda. Duduk hotel lama-lama duit tak ada. Isteri bising suruh kerja. Dia mana? Dia reti main muzik je. Akhirnya menyewa rumah. Nyewa rumah tak mampu sewa Duduk pula bawah kolom Bawah rumah saja. Sampailah isteri dia kena tu Lari pada rumah Dia menangis sampai buta Lainnya duduk percuma lah di situ Mujur Pak Ali Tuan rumah tu Bagi dia belah esan duduk Pak Ali ni memang bagus lah Itu sebab Allah pelihara keluarga Pak Ali ni Sampai sekarang tu Jeruk Pak Ali apa semua tu Daripada <laughs> Banyak keluarga dia tu juga agak Agak je lah <laughs> Jeruk tu berkat Jeruk Pak Ali Nak akan kempen pula dah Untuk dia agakkan saya lah tapi tak tahulah yang jahat cerita tu nampaknya metua lah sebab dia orang kaya tahun 62 dengan tahun 63 Piramli buat dua filem sequel pertama tahun 62 dia buat cerita Labu Labi 63 dia buat Nasi Labu Labi watak hero dua Labu dan Labi seorang drebor seorang tukang masak yang jahat siapa? Majikan dia. Siapa nama dia? Haji Bakir bin Lebay Kedekut. Allah, buruk ke Haji Bakir Lebay Kedekut. Ada lebaynya gitu ya. Tahun 1964, filem, filem Piramli terakhir di Singapura sebelum dia merajuk hati ke Kuala Lumpur. Uh. Asal dia nak pergi ke Hong Kong. Tak jadi, pasport tak lulus. Dia pergi ke Kuala Lumpur. Tahun 64 dia sempat buat filem terakhir Ah, tiga Abdul. Ha, tiga, tiga Abdul. Abdul. Cerita Tiga Abdul memang dia kau-kau bantai orang kaya. Hmm. Paling teruk dimunculkan satu watak Sadik Segaraga, saudagar barang-barang porba. Wow. Ada tiga orang anak, Hamida, Rasida, Rapida, Jalanda. <laughs> Jalanda. Kawin secara kontrak dengan anak-anak Ismail Ulam Raja, Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub. Punya jahat, jahat sidik sigaraga, saudaga barang purba. Tapi dia, abang dia sapu semua duit. Wahab Wahid habis sapu duit, tinggal untuk Wahub satu rumah buruk saja. Nasib baiklah tengah malam mimpi, arwah ayah dia datang pakai serban molek. Wahai anak anda ku, pergilah berjumpa dengan Tuan Magistrate, uh, lawyer, namanya Sulaiman Akhlakun. Pagi esok dia pun pergi Juslema Akhlaka. Ah, ha, itu pendidikan. Pentingnya wasiat. Jangan lupa wasiat. Walaupun duit tak banyak mana tanah sekangkang ke, kena juga sikit sebanyak. Awak tu adalah tak ada anak lelaki, adik-beradik ramai semua nganga <laughs> nunggu awak meninggal bila. Usia tak anak lelaki supaya perhabis kereta. Aduh. Asyik perempuan ada tiga empat orang perempuan serah sikit dapat anak lelaki ya. Supaya ngabihkan reta kita bila mati esok. Dia buat wasiat Pergi jumpa Selamat Akhlakun Cek rupa ayah dia kaya lagi Ada mm -hmm. tanah di Pakistan Turkmenistan Tajikistan Gostan, Setan pun dia ada <laughs> Dan Piramli buat cerita itu Rusia belum berpecah lagi Macam ah. mana dia tahu bila pecah jadi stan stan stan? ah, Ini panjang cerita lain tahun kita ceramah Tajuk The Brilliant of Piramli eh? Lain tahun lah kita buat Tahun 60 Ah, tahun 68 Piramli buat satu filem di Kuala Lumpur namanya Ahmad Albab pun sama juga yang hero siapa dia kerjanya apa Syawal gembala kambing kahwin oh. percuma dengan Mastura uh, dia ni siapa jahat cerita itu ayah pada Mastura namanya Mashhud Albuaya AR Tompe berlakon Allah jahat sungguh AR Tompe Setiap kali hari jadi dia, dia wajib kau orang datang bawa hadiah untuk dia. Teruk sungguhlah. Satu <laughs> tak bawa hadiah suruh balik. Kita yang membesar dengan cerita Piramli, kita rasa ah ni jokes, ini kelakar. Tapi kesannya adalah membawa pemahaman pada kita kalau kaya jahat. Dan saya ingat drama kita sampai sekarang pun begitu. Ha, betul lah. Kalau saudara-saudari yang kaki menengok drama soap opera dalam TV Astro macam-macam, maghrib ataupun malam asal kaya mesti ada jahat sikit tak, tak kira lah suami aku encik bomba ke suami aku encik um, tu, suami aku staff UPNM ke suami aku encik penceramah ke asal mak mentua tu kaya lah muka lah semua mata-mata bercakap ni asal menantu tu miskin lah semua itulah hero dan heroin lah dalam film itu <laughs> asal pak mentua kaya sikit tan sri ke apa ke tak tahu kenapa asal kaya jahat Iya betul. Ini memberi kesan pada pendidikan. Oke okay, guys, sudah selesai videonya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan betul sekali guys apa yang disampaikan oleh Ustaz Badli Syalauddin ya berkenaan dengan pendidikan di dalam perfilman seperti itu. Di Indonesia juga seperti itu guys ya. Sinetron-sinetron itu pasti yang kaya jahat seperti itu dan ya dalam kehidupan kita juga jadi mindsetnya itu seperti itu oh itu kaya oh iya iya iya pasti kayak gitu guys ya tapi kenyataannya adalah banyak sekali sekarang itu orang-orang yang uh, kaya, orang-orang saudagar dan lain sebagainya itu baik ya kan. Nah, yang terpenting adalah di sini catatan daripada Ustaz Badri Syalauddin, sekaya-kayanya kita itu jangan lupa untuk sedekah, jangan lupa untuk juga bayar za zakat. Seperti itu guys ya. Pesannya adalah jangan pernah istilahnya kita itu kufur nikmat ya. Jangan sampai istilahnya hartanya kita sudah banyak ya kan banyak sekali pendapatan kita ya kan jangan sampai kita melupakan zakat dan juga sedekah guys ya agar supaya apa barokah barokah kalau istilahnya kan barokah gitu kan tapi kita singkat menjadi berkah seperti itu berkah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat mungkin itu saja video kali ini guys dan berkenaan dengan perfilman pastilah teman-teman istilahnya sudah menonton semua daripada film Piramli ya tapi saya baru beberapa ya saya nonton itu dengan film Piramli ya mungkin kita akan eh, nonton nantinya insya Allah ya kita akan jadwalkan untuk menonton video daripada Piramli ya teman-teman sekalian atau enggak ya memang kalau film itu saya nggak suka untuk langsung mereaction seperti itu sukanya itu ya nonton sendiri gitu kan sambil apa ya teman-teman ya menikmatilah masa-masa istilahnya kita istirahat ya masa-masa hiburan biasanya di hari Minggu saya menonton seperti itu. Oke, itu saja video kali ini guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya channel saya dan juga Tazkiro Ustadz guys. Karena menyajikan video-video yang sangat menarik sekali ya Tazkiro Ustadz ini. Banyak sekali istilahnya peringatan-peringatan dan juga istilahnya nasihat daripada ustadz-ustadz yang ada di Tazkiro Ustadz.